Hoy vamos a hacer algunas reflexiones sobre la conversión de este ex sacerdote satánico que se llama Rian Riguela, espero que <laughs> he dicho bien el nombre, y él habla en eh, su testimonio que estaba haciendo un ritual satánico. En medio de este ritual satánico va a aparecer el Señor Jesucristo. Y ahí él lo desafía y va a pasar algo de especial. Jesús se va a manifestar con su amor maravilloso y esta persona va a cambiar vida. Entonces muchos me escribieron, apóstol, ¿cuál es tu idea? Ah, algunos también comentaron cuando hemos condividido este testimonio, ah, esto no es de Dios, ah, porque Jesús no puede aparecer hasta el regreso, hasta el final del mundo. Entonces, ¿cuál es mi opinión? ¿Cuál es nuestro comentario? ¿Qué es lo que podemos aprender de este testimonio? Muy bien, claramente cuando vamos a ver un fruto de una persona que se va a convertir y que deja al lado todo lo que es el pecado, que deja, al lado todo lo que es su vida pasada de satanismo, no podemos decir que esto no es de Dios. No podemos decir, ah, bueno, esta obra es del diablo. No, en absoluto. Eso sería como Em, hacer una blasfemia al Espíritu Santo. Dios puede obrar como quiera, cuando quiera y donde quiera, hasta en un ritual satánico, para que las personas se van a convertir y se van a acercar a él. Entonces la planta se va a ver y se va a adjudicar para su fruto. Si estamos viviendo esta vida de ese sacerdote satánico cambiada y transformada, entonces tenemos que decir, esta es la mano de Dios. Y si él va siguiendo en el camino de Dios y va a ser un instrumento a través de tu, de su testimonio para la conversión de más personas, gloria a Dios. No tenemos que ser estos fariseos religiosos y que tenemos toda la idea de nuestra perfecta doctrina para juzgar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. En absoluto, tenemos que mirar el fruto. Y si miramos el fruto de un cambio real en la vida de esta persona, entonces podemos testificar, allí está Jesús, allí Jesús tocó su corazón, ahí su vida cambió. Entonces, esto es lo primero punto, la primera reflexión que tenemos que hacer sobre lo que ha pasado. La segunda reflexión que tenemos que hacer es esta, que esto no es el ah, método normal a través em, eh, método normal a través que Dios, a través del cual Dios va a obrar, a través del cual Dios va a realizar. Entonces esto no va a pasar siempre. En la mayoría de los casos, Dios va a utilizar a personas que predican la palabra de Dios para la conversión de la gente. Cuando apareció un ángel a Pedro, e, eh, apareció eh, un ángel, ehm, un una visión, él tuvo esta visión de, esta, eh, de estos animales y allí Dios va a romper el paradigma de, de Pedro, porque Pedro tenía este pensamiento religioso, bueno, la salvación solamente es por los judíos, entonces no podemos predicar a los gentiles, y allí Dios va a romper este paradigma. Pero bueno, la aparición de este ángel a este hombre eh, romano, un hombre de mucha fe, eh, Cornelio, esa aparición de ángel es muy importante. ¿Por qué? Porque el ángel no va a predicar en una forma directa el evangelio a Pedro, sino que el ángel le va a decir a este hombre que tiene que hablar con Pedro. Y el apóstol Pedro es lo que va a condividir la palabra de Dios, el Evangelio, con él. Eso me hace entender que la forma natural, la forma normal en la que Dios quiere que la gente se vaya a convertir es a través de la predicación de la iglesia. Por esto Jesús dijo a Pedro, a los discípulos, síganme y yo le voy a decir pescadores de hombres. Esto lo vamos a leer de forma muy clara en Mateo capítulo 4, versículo 19, donde Jesús le dijo, síganme y os haré pescadores de hombres. Entonces, um, el, objetivo de nuestra vida, el objetivo principal, al final es que nosotros nos volvemos pescadores de hombres y que el evangelio pueda llegar a las personas, no a través de Hanger y no a través de una aparición específica de Jesús, también que puede pasar esto como pasó con Pablo pero en la mayoría de los casos, la predicación del Evangelio está en, las manos de la iglesia. Porque cuando Jesús se fue, dijo, y, y así, discípulos. Entonces, la predicación está en nuestra mano. Si nosotros no vamos, la gente no se va a convertir. Bueno, pueden pasar eh, singularidades, casos particulares, bien. Pero si nosotros nos vamos, si faltamos nosotros en la predicación de la palabra de Dios, ¿cómo se va a convertir? Entonces, esta reflexión eh, va a poner en nuestra espalda una responsabilidad, que es la evangelización de la gente. La mayoría de los cristianos son adoradores y no son proclamadores. Eso es importante porque Jesús dijo, sígame y yo lo haré adoradores. No, dice, sígame y yo lo haré pescadores. Entonces, eso significa que nuestro objetivo principal no es estar en una iglesia cantando junto con los angelitos a Dios, aleluya Señor, gracias, y así que cuando vamos en los cielos, eso se vuelve eh, nuestra vida eh, final y eso se vuelve el eh, lo deseo más hermoso de nuestro corazón. Bueno, <laughs> esto puede pasar en el cielo, pero aquí en la tierra nuestro objetivo, nuestro propósito es que vamos a ser pescadores de hombres. Es nuestra responsabilidad hablar a la gente de Jesús. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que hay pocas personas en la iglesia que te puedan equipar, que te puedan explicar cómo tiene que evangelizar a la gente y que lo van haciendo por la calle y que te pueden hacer mirar de la forma práctica cómo se tiene que evangelizar. Esto es importante porque se predica mucho la teoría, pero se manifiesta poco la práctica. Entonces lo que necesitamos es hacer práctica al lado de personas que ya hacen evangelismo para que nosotros mismos nos vamos a volver como evangelistas de riño y pescadores de hombres, que es el propósito que Dios tiene para la vida de cada creyente, no solamente por los pastores, no solamente por los evangelistas, sino cada creyente. Entonces, esta em, conversión de este sacerdote, Rian llegará que eh, ha tenido mucho, eh, mucha visión en todo lo que es eh, el área em, multimedial, en todo lo que es el área del, de los medios sociales, tiene que hacer reflexionar nuestra vida. ¿Cuántas personas están bajo de Satanás, bajo de la de brujería, vago de eh, heridas interiores, porque él habla muchos que la persona que está en el satanismo son personas heridas, personas que necesitan amor. ¿Y cuántas personas nosotros conocimos que necesitan de amor, que tienen herida en el corazón? Amigos, hermanos, familia, personas que están en el mismo trabajo de nosotros, vecinos de casas. ¿Cuántas personas hay ¿Quién necesita del amor de Dios. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Quién que se atreve a <laughs> evangelizar a esta gente? ¿Quién se atreve a ir y hablar a esta gente de Jesús? Entonces yo creo que esta tiene que ser la reflexión eh, más importante de toda, todo lo que pasó. Tiene que aparecer Jesús a todo el mundo para que la gente se, se pueda convertir. O la iglesia de verdad necesita una reforma, necesita un cambio, un cambio de visión, un cambio de mentalidad para llegar allí donde Cristo Jesús quiere de verdad que la iglesia pueda trabajar. Que no es solamente cerrados en cuatro paredes, sino en la gente, donde la gente hay herida y necesita de Dios. Y con esto quiero cerrar esta pequeña reflexión que va a ser seguro eh, de edificación por mucha gente, que la pueda compartir en tus redes sociales, con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia. Y si tiene preguntas, puede escribirnos, eh, puede comentar, estaremos muy felices de escuchar y de leer tu comentario. Y si necesitas de ser equipado para que tú puedas ser un instrumento de evangelismo por la gente, para que puedas ser un pescador de hombres, también aquí estamos como ministerios para poder equipar esto. Si eres un pastor y necesitas equipar la iglesia, también vamos a organizar un evento, vamos a organizar una conferencia, una enseñanza, donde también vamos a vagar por la calle, encontrar la gente, a orar por los enfermos y ver los sanados, como siempre hacemos, sin problemas. Puede contactar y contar con nosotros, porque estamos aquí para extender su reino. Por eso quiero saludarte, bendecirte y hasta pronto.